Hz. Zekeriya Efendimiz'den bir müddet önce doğmuş olan Hz. İmran Efendimiz'in milattan önce 74 yıllarındaki doğum sürecine gideceğiz. Tarihi kaynaklarda zengin iken iftiraya uğramış ve fakir kalmış bir zat olarak bahsedilir. Bu iftira sürecine geleceğiz elbette. Önce doğumundan onun mübarek annesinden bahsedelim. Kendisi Hazreti İmran Efendimizin annesi ona hamileyken görünen pek çok uhrevi olayın ardından tur Sina'ya çekilmeye niyet etmişti. Daha önceki derslerimizde beyan ettiğimiz üzere Hz. İmran'ın annesi onun doğumu esasında felsefecilerin ve bu noktada kelam diye bugün tabir edilen geçmişte daha çok felsefeyle insanların dinden uzaklaşmasına vesile olan o süreçte insanların yavaş yavaş dağlara çekildiğini ifadelendirmiştik. Dağlardan insanların geri dönüşüne vesile olacak olan Hz. İsa Efendimizin sürecine de gidiyoruz elbette. Yani insanlık tarihinde Hz. İsa Efendimiz Hristiyanlığı yayarken e, ondan sonra onu yaymaya devam edenlerin mağaralara çekilmesi değil. İnsanlar zaten bu dönemde mağaralardalar. Özellikle iman ehli mağaralara çekilmeyi seçmişler. Bu noktada Hz. İmran annesi de mağaralara çekilmek üzere Turi Sina bölgesine gitmek istiyor. Doğumuna yaklaşık 3 ay kala bir yolculuğa çıkıyor Beytül Maktisten. Bu yolculuğu özellikle eşi de onunla beraber gelmek istese de eşi rahatsızlandığı için bu yolculuğa katılamıyor. Her seferinde soruyorlar gitme bu yolculuk zor ve sıkıntılıdır diye. Kendisi bu çocuğu burada doğurmak istemediğini bu çocuğun doğumundan sonra pek çok olayın olabileceğini bir annelik içgüdüsüyle hissetmişçesine Tuğru Sina'ya doğru yola çıkıyor. Yol boyunca gecenin amansız karanlığında dahi yolları aydınlanıyor. Ancak Tuğru Sina'ya varmak üzerineyken bir anda bir zaman diliminde bir başka zaman dilimine geçiş hasıl oluyor. Tarihte Hz. Musa Efendimiz'e yol göstermiş olan Hızır Aleyhisselam'la karşılaşıyor Hz. İmran'ın annesi. Ve bir gecede ansızın kendisini Mekke'yi i Mükerreme'de buluyor. Kabe'nin yakınlarındaki bir eve götürüyorlar kendisini. Hz. Adnan Efendimiz'den bahsedeceğiz bir sonraki derste. Peygamber Efendimiz'in atalarını sayarken özellikle Mekke'nin son döneminde saymaya başladığımız Adnan Efendimiz'in halasının evine gidiyor. Halasının evinde gerçekleşen bu doğum için oldukça akıl almaz bir gecenin yaşandığı söylenebilir. Hz. İsa Efendimizin Hz. Meryem anamız tarafından doğrulacağı, Hz. İmran'dan doğacak olan Meryem'le yakinen ilişkili. Dolayısıyla Ali İmran diye Kur'an-ı Kerim'de bunun bir aile olarak beyan ediyor olmasının hikmetlerinden birisi bu ailenin içerisinde var olan herkesin Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın geliş sürecindeki tevhid akidesini son defa yerine koyan, oturtturan ve dünyayı buna hazırlayan bir aile olarak ele alınması gerekiyor. Elbette bir tefsir konusu bu. Yine oldukça uzun bir Siyer-i Nebi çerçevesindeyiz. Onlar Ali İmran'dılar. İmran'ın ailesiydiler. Ona Hz. Zekeriya'yı ve Hz. Yahya'yı da dahil etmek mümkün elbette. Çünkü onlar Beni İsrail'den çok sonraki felsefeye yönelik büyük kırılımı gerçekleştirmiş olanlar oldukları gibi Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın müjdelicileri oldukları için de dünya tarihinde çok önemli bir yere sahiptiler. Çünkü Hz. İsa Efendimiz'den sonra Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam gelinceye dek bir başka peygamberle karşılaşmayacağız. Hz. İmran'ın doğumuna yaklaşık 3-4 gün kala getirildiği bu evin şaşkınlığını yaşayan Hz. İmran'ın annesini rahatlatansa Hz. Adnan Efendimizin halası. O ise tarihsel süreç içerisinde gelen o bütün kadınların efendilerinden bir efendi. Böyle düşününce insan aklı almakta zorlanabilir ama hakikat miracı gözünüzün önüne getirirseniz eğer İnsanların bir yerden bir yere gitmesi insan için zor, Rabbimiz için kolaydır. Hz. İmran burada doğacak ama neden burada doğduğunu soracak annesi. Ona verilen cevapsa Hz. Adnan'ın halası tarafından veriliyor çünkü dönemin velileri arasında bir zat ve onun velilerden olduğunu söyleyense Hz. İmran'ın anneannesi olacak. Bir gün bir çamaşır yıkarken evladının üzerine sıcak su döküldüğünde onu temizlerken benden gelecek olanlar var ki onlar bu topraklarda hamile kalıp gebe kalıp bir başka toprakta doğum yapacaklar. O günse onlar korkmayacaklar, ürkmeyecekler. Rabbimiz onlarla beraber olacak, onlardansa Rabbimizin kelimesi hasıl olacak demişlerdi. Tabirca ise Ali İmran ailesine Mekke toprağının karışma vakti gelmişti desek yeridir. İşte tam da bu manada Hazreti Adnan Efendimizin halası eşini evden göndererek o gece ve birkaç gece boyunca yanında gelecek olan, kalacak olan bu hanımefendiye bol bol deve sütü pişirerek yediriyor. Çeşitli yiyecekler yapıyor o güne kadar tatmadığı lezzetlerde. Yemen lazım diyor, güçlenip kuvvetlenmen lazım. Senden doğacak olan İmran ondan sonra gelecek olanın atasıdır. O müjdedir, o müjde en sonunda burayı müjdelemektedir diyor. Ağrıları gittikçe ağırlaşınca üzerinden bir parça kıyafeti yırtıp doğru Kabe'yi muazzamaya koşuyor. Hacül Lesvet o zamanlar geniş bir taş olarak durmakta o taşa bol bol sürüp geri geliyor ve Mekke'nin toprağına sürdükten sonra onu gelip alnına ve göğsüne yerleştiriyor. Artık İmran'ın doğumu esasında annesi neredeyse hiç acı çekmeyecek kadar rahat. Hatta İmran'ın doğumunda kanama bile çok az bir şekilde görülüyor ve onun doğumunda Beyt-i Makdis'te bir anda ateşler yanmaya başlıyor. Ama bu ateşler zannettiğiniz gibi böyle putperestlik ateşler değil. Sokaklarda Beyt-i Makdis'in etrafında belli belirsiz aydınlıklar meydana geliyor. Anlıyorlar ki yeni bir isim dünyaya geliyor. Arıyorlar o ismi onlar için oldukça önemli çünkü Beytil Maktisin içerisinde yeni bir peygamber soyu istemiyorlar. Hele ki Hz. Zekeriya'nın ortaya koyduğu değerler karşısında çok da mücadele etmeyen Beni İsrail nihayetinde bu bölgedeki felsefik akımlardan etkilenmiş olan ve her an cinayet işlemeye hazır akılcı tiplemeler eliyle bir kötülük yapma peşindeler. Ama İmran Kudüs'ten çok uzak yerlerde. Hz. İmran'ın Kudüs'e geri dönüşü içinse neredeyse baya bir zaman geçiyor. Çünkü bir müddet daha Mekke'de ve hatta Medine'de bile zaman geçiriyorlar. Ve hatta İmran'ın babası bile Medine'ye Hayber'e ticaret yapmaya gidiyorum vesilesiyle gelip sonrasında öğrenmiş olduklarıyla Mekke'den gidip ailesini alıp onlarla beraber geri dönüş sürecini tasarlıyor. Ama bu tasarı tam yerine gelmiyor. Önden baba gidiyor tekrar herkes şaşırmasın diye. Anne arkada bırakılıyor ve anne Hz. İmran 3,5 yaşını 4'e doğru sürerken Kudüs'e geri dönüyor. Kudüs'te fitneler hazır ve nazır. Nerede doğurdu, niye doğurdu, niye burada değildi, kim götürdü oraya diye çeşitli sorular olabilir. Her ne kadar İmran ailesi fakirlikle sınanmış olsa da hali hazırda onun tarihsel süreçteki Felsefecileri yıkan cümleleri ve onlara verdiği cevaplar herkes için ürkütücü. Buna karşılık Beyt-i civarında 7 ev daha yapılmasına karar veriyor Hz. Zekeriya aleyhisselam. Bütün bu fitnelere karşılık bunları hizmetlilere vererek bu bölgede İmran ailesinin güvenliği için tabiri caizse küçük koruma önlemleri alınmaya başlıyor. Ancak bu evde Hz. Adnan'ın halası Hz. İmran annesine şöyle diyor. O ve neslin iftiraya uğrayacaklar ve yine aklanacaklar. Yani yapılan hiçbir düzenleme insanları bu iftiradan alıkoyamıyor. Oğlunun torunu ışık sahibidir derdi. Maria adını koyardı onun için ve beklenen doğum derdi. Hz. Adnan'dan sonraki Hz. Adnan sürecinde Hz. İmran Efendimizin annesine. Dolayısıyla bizim bugün Meryem diye tabir ettiğimiz Arabi olan bu kelimenin kökenlerinin Maria olması çok da ilginç değil. Kırkına girmeden Bayit-i Makdis'e girdi ve bir daha da oradan çıkmadı Hz. Meryem'in babası. Oradan çıkmadı çünkü Hz. Meryem anamız çok küçükken yani milattan önce 26 yılında vefat etmişti. Hz. Meryem anamız ise milattan önce 34 yaşındayken doğmuştu yani babası yaklaşık kendisi Hazreti Meryem 8 yaşındayken annesi Beyt-i Makkes'te öldü. Beyt-i Makkes'te kalmayı annesi farklı bir yerde olmakla beraber kendisinden sonrakilere söylemişti ve bu süreç içerisinde hayatını büyük bir tesbihat ile geçirmişti. Ehli tesbihti, ehli kelamdı ve sürekli yazılarıyla meşgul olan bir zattı. Bu noktada Ali İmran'ın ve İmran Efendimizin soyundan gelenlerin dünya tarihindeki değişim sürecinin kıvılcımları artık yer yer kendini göstermekte. Ancak bu gösterişle beraber Mekke'de de bir doğum gerçekleşecek. O doğum Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin ata soylarını sayarken başladığımız Hazreti Adnan Efendimizle alakalı. Yarın Allah nasip ederse yavaş yavaş Siyer de Hazreti Adnan'dan başlamak üzere Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın soyuna tarihsel süreç içerisinde dokunmaya devam ediyor olacağız. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.